哎呀，现在怎么样了？没得话，你这怎么我给我洗好了。哎，我跟你讲了。我今天我我出去买菜嘛。你口罩你口罩都不戴不行。口罩。你看，回头了戴口罩。这样的口罩不戴，就是你不。怎么你戴不戴口罩，你怎么能出门呢？你好，你好。那那你总管那反正出门，我我反正出门，你反正别干那什么事。 哎呀，我要看人家那个车。你不行，你这话讲的更不行了。你不能搁这，不能搁这违法，知道不知道？什么什么中国没办过的你你把我打一嘴，我我我我死的时候不管我们死。那不行。你把人放进来。你不能怎么？你把这个这个。 我不可能你戴口罩子的，我也。我跟你讲，你不戴口罩。你你你不要走，你不要走，不要走，不要走。你这话你讲出的话就跟我，对不对？怎么人家不可能戴口罩的？你这话你。没有怎么关系了，老公，你的安全不能，大家的安全，你口罩不能，这个非常时期，不戴口罩呢。 怎么非常生气？加油他这么搞？他就叫人家，他叫他来，叫他来。没没跟他你你你我跟你讲，就你这种行为。有个啊。有东西，不啊，你不带，你不能走了。现在你不能走，别打电话叫叫他们来。我跟你讲，你别说这话。我们本来想给你好说，叫你劝叫你回去拿口罩。我了，我我现在我就有。那你为什么不带？我不带呗。你不带你就别说。你受不了。 打电话叫他们来，来来来来来，叫叫叫叫叫来，叫他们过来。什么耽误老子买菜？你这话怎么能？我问你，中国可是反人民？你反人民，你干么去？什么不讲人话？你这个是国家规定。我们大在水里抗议。我讲你搞几个月了？我我我在讲好好的，我我我我。我们在这水库里生产，那为了大家好啊！你怎么这样子？我们我们那还哪个哭哪个死？ 你没有什么，人家在这个闹？你要这样子，要这样子，要是不理解，那就没办法了，那就。我在那装你？什么呀？我装我装的怎么说？我不在里边，我还把那钱留出来了，叫的我拖着他们俩，你这你怎么？那个那个是奸一个老公的，那个奸一个老公的，你他妈那个臭逼奸淫老公公太多，你太多。了。你们我们都在谈恋爱，我谈的什么？你我说你没查。你好，你口罩再戴。我要我好的东西。你口罩再戴。再给他们叫叫幺零五零。再幺零。再幺零。 你说你你怎么就是跟你讲了以后你还这么什么骂人？啊！我骂那个？你看我骂哪个？你看。你这么什么什么不知道哪样东西？什么建议啊？什么建议？啊，哪个是发人？我们不发人，不发人嘛，你让我在给那玩东西。你不要做，不要做。你别在你再给那玩东西放，你看你再给那多死多快，你再给那你要向广大去，你要向社会负责任。我不在给那玩东西。在给那防止传染。 我都我们可是凡人们，我们可是凡人们，你干不是的呢？不是因为什么？这么大的这么大的事情你还不知道？我不晓得。你不知道？不知道你不要走。对啊，我我天天在外跑，我不跑得很。你跑了，谁给你跑的？谁允许你跑的？不是我，我天天在外跑，你该有人们，我天天在跑步就不跑得很。你不要在张咋呼呼的，你把要到口罩戴上。口罩口罩，你把口罩给我，口罩给我。口罩谁给你口罩？没给的，口罩。还给你口罩？ 他自己家里有，他不带。等一下，他家里有口罩，他不带，我就是不带。你还是还是这种态度的人，万一这这这这这现在整个安庆找不到的。咳嗽，我大家那么劝你，你就是非要这样。那马上买来了，我上买，马上买来了。是是是，我要把你们干的。对你现在不能出去。是，在酒店自觉自觉接受外来访客。 你肯定不能走吗？我我不是哎呦我的哎呦，哎呦我哎呦哎呦！哎呦我是哎呦我的妹哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的美！哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的美！哎呦我的哎呦我的美！哎呦我的美！哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦我的哎呦 好像有点像，有点明白